Словно между нами кто-то бродит собрались Каже им сказать, пускай уходят Как бы вы подальше унеслись Будет нам прекрасно, если все же Если ты со мной заговоришь Быть может плохое ясно, мне все Начнем